हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जो कि सी लैंग्वेज की है प्री डिक्रीमेंट की बात करेंगे प्री इंक्रीमेंट की बात हम पहले ही कर चुके हैं तो यहां से फाइल पे चलता हूं एक प्रोग्राम देखेंगे उसके जरिए समझेंगे फाइल पे जाकर के न्यू फाइल ले लिया अब सी लैंग्वेज है तो हेडर फाइल आएगी हैश include एच ठीक है और फिर यहां पे मेन फंक्शन बना लिया हमने इंट मेन कर दिया और फिर एंटर प्रेस करके नीचे आए और यहाँ पे ओपन कर लिया करली ब्रैकेट को और यहाँ पे कर देता हूँ इंट और एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए इज इक्वल टू यहाँ पे आ, क्या कर देता हूँ यहाँ पे करता हूँ मैं टेन ठीक है ये टेन कर दिया हमने टर्मिनेट किया टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पे देंगे प्रिंट एफ क्योंकि सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ ही लिखना होगा तो लिखते हैं the value of decrement is अब यहां पे ए को प्रिंट करवा देते हैं और इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं ठीक है ये इस तरीके से हो गया ठीक है और फिर जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे लगा लेंगे वाइल लूप तो ये वाइल लगा लिया पहले ही डिक्रीमेंट कर लेते हैं तो माइनस माइनस ए कर देते हैं ठीक है और माइनस माइनस ए करने के बाद लेस देन फाइव कर देते हैं या लेस देन सिक्स कर देते हैं इस तरह से कुछ कर देते हैं सिक्स कर देते हैं ठीक है तो ये लेस देन सिक्स कर दिया और तो यहां पे देख सकते हैं minus minus a is greater than six कर दिया है मैंने एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे लूप की बॉडी कली ब्रैकेट से बनती है तो कली ब्रैकेट से बना दीजिए फिर यहाँ पे प्रिंट करवा दीजिए यहाँ लिखिए प्रिंट एफ और प्रिंट एफ लिखने के बाद फिर यहां पर परसेंट डी ठीक है परसेंट डी दे दिया हमने और बैक्सलेस टी लगा दिया ठीक है बैक्सलेस टी लगाने के बाद ब्रैकेट को कर दिया क्लोज डबल एटेड कॉमा को कर दिया क्लोज और यहां पर ए दे दिया ए को ही प्रिंट करवाना है इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे फिर नीचे आएंगे जो करली ब्रैकेट था उसको क्लोज करके नीचे आइए और रिटर्न जीरो दे दीजिए और रिटर्न जीरो देने के बाद इसको टर्मिनेट करके और यहाँ पे इसको क्लोज कीजिए और फिर यहाँ पे जाके फाइल पे इसको सेव कीजिए तो यहाँ से सेव कर देता हूँ एच एच डॉट सी नाम से किसी भी नाम से बिल्ड पे जा सकते हैं और यहाँ से कंपाइल करवा सकते हैं इसको तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया और फिर रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 9 प्रिंट हो रहा है फिर 8 प्रिंट हो रहा है फिर 7 प्रिंट हो रहा है कुछ इस तरीके से ये प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है अगर इसमें कुछ हम चेंजिंग करते हैं जैसे यहाँ पे टेन लिया हुआ है ठीक है यहाँ पे अगर मैं ट्वेंटी कर देता हूं ध्यान दीजिएगा ये ट्वेंटी कर दिया और अब इसको सेव करता हूं यहां से ठीक है सेव कर दिया अब यहां से बिल्ड पे जाके इसको कंपाइल करवाता हूं और फिर बिल्ड पे जाके इसको रन करवाता हूं तो आप देख सकते हैं कि पहले 19 प्रिंट हो रहा है यानी कि डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है फिर 18 है फिर 17 16 15 14 13 इस तरह से करके 7 तक ये डिक्रीमेंट होता हुआ आया हुआ है तो इसे कहते हैं प्री डिक्रीमेंट देखिए यहां पे प्री का मतलब होता है पहले ही तो यहां व्हाइल लूप में ही पहले डिक्रीमेंट करा दिया गया है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी इस तरह का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो ये गलत नहीं है बिल्कुल सही है ये प्रोग्राम चलेगा भी और कुछ इस तरह से चीजें प्रिंट होंगी तो वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video